E ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con eh, Otti, Luca e Righi. Eh, seguite Otti e oh. Luca e iscrivetevi o vi sparo. Infatti. E andiamo al video. Ti ho portato ciò perché poi... Dio minchia! No. Allora, ragazzi, eh, per adesso la la casa è così devo ancora finirla si sì, sembra in alto e penso che farò un recap quando avrò finito di costruirla e ci vediamo al prossimo recap quando lo finisco penso allora, ragazzi oh, sono arrivato a questo punto la casa non è ancora finita perché alla fine è solo la base si estenderà in alto e ditemi se mi piace se mi piacerà questa casetta e ciao far broken heart Ragazzi, io con eh, questa casa e questa casa non è ancora finita perché si deve essere ancora un po' più in alto ma cioè almeno per oggi basta perché ho costruito tutta la sera e un pezzo di notte e adesso è mattina e ci sono c'è l'ambulanza che va fuori qualcuno c'aveva il covid e io con questa casa non, non finita eh, vi dico che è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao